नमस्कार घमासान डॉट कॉम में आपका स्वागत है मैं हूं रवि धाकड़ जी आपको बता दें इस वक्त मैं खड़ा हूं एलआईजी चौराहे पर आपको बता दें कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा पुलवामा हमला उसको लेकर आम लोग की क्या राय है उसको आइए अपन जानते हैं मेरे साथ मौजूद है दिलबर जी दिलबर जी हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप पुलवामा हमले को लेकर क्या कहना चाहते हैं वैसे तो कहा जाए तो भाई साहब ये बहुत गलत चीज़ हुई है ये मैटर तो राजनीतिक है कि क्या है ये तो सरकार ही समझ सकती है अपने वहाँ के गद्दारों को इसमें सबसे पहले पकड़ना चाहिए जिन्होंने ये इन्फॉर्मेशन लीक करी है और जो ये पब्लिक को आने जाने की परमिशन दी है सिविलियंस को उनको ये चीज़ों पर रोक लगना चाहिए क्या मोदी जी पाकिस्तान को जो आतंकवाद हैं इनका सफाया कर पाएंगे इनको करारा जवाब दे पाएंगे इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं भाई साहब ये व्यक्ति के बस की बात नहीं है देखिए आज जो पावर में बैठा है वो व्यक्ति तो चाहता ही है कि देश हित में काम हो और वो भले ही मन में उसके कुछ भी हो आज उसको जनता की तरफ होके ही चलना पड़ेगा आज इन शहीदों के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि इनके परिवार परेशान नहीं हो व्यक्ति अभी है जब तक गर्म है माहौल जब तक याद रखेंगे उसके बाद सब व्यक्ति भूल जाएंगे सरकार को कोई ऐसा नियम बनाना चाहिए कि जो आज शहीद हुए हैं उन लोगों का आजीविका उनके परिवार की आजीविका बराबर चलती रहे उनको जो वक्ता है सब मिले पैसा बदला जो प्रॉपर उनको मिले ये नहीं हो कि सरकार बदल जाए और ये चीज़ सब धरी की धरी रह जाए मेरा मानना ऐसा है कि देखो पूरी जो भी काफिला चल रहा था उस काफिले के अंतर्गत कितनी बड़ी इतनी बड़ी आई से गाड़ी भरी लेकर गाड़ी निकलना मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा किसी को पता नहीं होगा कि गाड़ी कोई जा रही है किसी आई नहीं है मतलब मतलब कहने का इनडायरेक्टली मतलब मीनिंग है कि किसी ना किसी के सहयोग से ही ये काम हुआ है तभी ये इतना दर्दनाक हादसा आपने देखा है कि भैया आज इतने लोग मारे गए हैं इतने लोग कोई हुए हैं मेरा गवर्नमेंट से सिर्फ एक ही निवेदन है कि देखिए चुनाव अपनी जगह पर है दल अपनी जगह पर है सारी चीज़ें अपनी जगह पर है पर ये एक देश का मामला है जिसे आज आप देखेंगे कि एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला हुआ था उन्होंने अपनी तरीके से अपना जितने भी लोग उनके मारे गए थे अमेरिकन पीपल्स जो भी मारे गए थे उनके अकॉर्डिंग उनने जो भी सर्जिकल स्ट्राइक करी उन्होंने किसी से कोई तरीके से डायरेक्ट पाकिस्तान में घुसे ओबामा को उठाया और उसका जो भी करना था उनका करके वो रातों रात उनको लेके चले गए तो मतलब वाई इंडिया इंडिया के पीपल्स का पीपल नहीं है इंडिया के क्या जवान जवान नहीं है सो so, इंडिया को मेरे अनुसार सर्जिकल स्ट्राइक या कुछ भी स्ट्राइक करके मेरे मानने में तो आपको बिल्कुल रिस्पांस करना चाहिए क्योंकि मोदी जी जो है वो एक रिस्पेक्टेड एंड ग्रेट लीडर है मेरे मानने में क्योंकि आज आप देखेंगे कि मोदी जी के द्वारा ही आज इंडिया किस तरक्की पे गया है आज छोटी मोटी चीज़ें इंसान सिर्फ अपने पक्ष के बारे में सोचता है कि मैं आ, मेरे लिए मोदी जी ने क्या करा पर आप ये सोचो कि देश के लिए मोदी जी ने क्या करा तो मुझे डेफिनेटली इसका हल निकालेंगे और मुझे पता है कि वो इस बारे में माइंड ही माइंड कुछ सोचते होंगे कि बस थोड़ा समय और रुक जाओ मैं आपको जवाब बिल्कुल दूंगा तो मोदी जी बिल्कुल डेफिनेटली इसके लिए ये नेता राजनेता लोग और ये जो दुनियादारी की बातें जब बोलने आता आते हैं तो ये उस समय कहाँ जाते हैं जब ये चीज़ होती है उस समय तो कोई बोलने नहीं आता पहले सभी भोगते रहते हैं टीवी चैनल पे न्यूज़ पे डिबेट करते हैं सब बैठ जाते हैं हर धर्म के लोग आने आते हैं और वहाँ पे बोलने लग जाते हैं तो उस समय इनको क्यों नहीं समझ में आती इन चीज़ों की मुझे मैं उन्हीं लोगों से ये सवाल पूछना चाहूँगा यार आज सभी को इस मुद्दे पर एक साथ होना चाहिए एक साथ बोलना चाहिए ठीक है और आपकी आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाना चाहिए अब यदि हम ही लोग यदि पीछे हटेंगे सिर्फ फेसबुक या व्हाट्सअप या फिर इन्हीं सोशल मीडियाओं पर बस फोटो या स्टेटस बदलते रहेंगे तो उससे कुछ भी नहीं होगा जब पुराने समय में ये चीज़ें टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उस समय क्या होता था कि लोग बाहर निकलते थे किसी भी छोटी सी भी बात होती थी तो दस लोगों से बोलते थे कि ये गलत हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाते थे ठीक है हमारे भगत सिंह जी ने भी यही आवाज़ उठाई थी ठीक है तभी जाके ये चीज़ उनके लिए अच्छा हुआ हमारा देश आज़ाद हुआ ठीक है तो यही चीज़ हम आज भी चाहते हैं लोगों से भी चाहते हैं और जो जितनी भी पार्टीज़ हैं जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं सभी को एकजुट हो जाना चाहिए अभी इस समय और इस चीज़ के लिए बहुत आगे तक प्रेशर बनाना चाहिए सरकार पर भी और जो दूसरी सरकारें हैं जो ये सोचती हैं कि इंडिया कमज़ोर है हमारा कुछ नहीं कर सकता तो वो गलत फहमी उनकी दूर करना चाहिए सभी को एक साथ मिलकर सभी जनता से अपील कर रहा हूँ कि इस इस प्रकार के जो भी मुद्दे उठते हैं जो भी घटनाएं घटती हैं इनमें हमें एक साथ होकर आगे आना चाहिए धर्मवाद जातिवाद से परे उठ कर के राजनीति से परे क्योंकि ये हमारे देश का सवाल है ना किसी सरकार का है और ना ही किसी पर्टिकुलर जाति या धर्म की बात है तो मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि ऐसी अगर कोई परिस्थिति बनती है तो एक साथ आगे आएँ और हमें सपोर्ट करें हमारे देश को सपोर्ट करें क्योंकि हमारे देश को आपकी और हमारी बहुत ज़रूरत है देश को भी और देश वासियों को देश की इसलिए निवेदन करता हूँ सभी से कि त्यौहार मनाएं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करूँगा कि इसके रिगार्डिंग जो भी सही डिसीजन और उचित डिसीजन जल्द से जल्द लिया जाए ताकि उसका कुछ परिणाम हमें सकारात्मक रूप से मिल सके एक निशंस हत्या और क्या कहा जाए अनएम्प्लॉयमेंट का बेहतर नतीजा इससे बेहतर नतीजा और कहीं जब किसी को इतनी सुविधा देते हो बिना किसी सहयोग के बिना किसी मेहनत के तो इसका नतीजा यही है क्योंकि हमारी सरकार ने इतना अधिक 370 को अगर आप देखते हो तो 370 के अकॉर्डिंग अगर आप कश्मीर में देखो तो कश्मीर का व्यक्ति कहीं भी जा सकता है कहीं भी ज़मीन ले सकता है कहीं भी वो एम्प्लॉयमेंट पा सकता है लेकिन आउट ऑफ कश्मीर किसी भी स्टेट का बंदा जाके कश्मीर में नहीं आप कश्मीर में जाकर रियल इस्टेट नहीं खरीद सकते इन सब चीज़ों से अगर आप देखो यहाँ से बासमती चावल जो आपको डेढ़ सौ दो सौ रुपये किलो मिलता है वहाँ वो चावल मिलता है चार रुपये पाँच रुपये दस रुपये की जी यहाँ से जितने भी टोल टैक्सेस हैं अगर कश्मीर का कोई कश्मीर की कोई भी गाड़ी बाकी के 28 प्रदेशों में जाती है कोई टैक्स नहीं लेकिन यहाँ से जो चीज़ें जाती हैं वो पूरी तरह से कश्मीर में कश्मीर का स्पेशल टोल टैक्स है एक रुपया प्रति टन वहाँ पे टैक्स लगता है एक रुपया प्रति किलो अगर ये टैक्सेस ये ये, ये पैसा कहाँ जाता है इस पैसे का यूज यूटिलाइजेशन होता कहाँ है सिर्फ उनको बढ़ावा देने में अगर आप इससे बेहतर हैं बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे पास टाटा है बिरला है बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं इनको अगर रियल इस्टेट के लिए आप एलिजिबल कर दो तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा सीधी सी बात है खाली दिमाग से काम करते वहाँ के लोगों के मन में भर चुका है ना तो वो इंडिया के होने चाहते ना पाकिस्तान के होना चाहते उनको हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि कौन उनके साथ है कौन उनके विरोध में है इसे कुल मिला के कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बेहतर नतीजा पूरी दुनिया में अगर देखना है तो पुलवामा अटैक है चाहे मोदी जी हों चाहे कोई और गवर्नमेंट हो जब तक अंदर के व्यक्ति इनका साथ नहीं देते जैसे अलगाववादी आप इनको संरक्षण देते हैं ये ना तो इंडिया के हैं ना पाकिस्तान के हैं इनको ईवन कश्मीर चाहिए इवन अभी कुछ वीडियो चले हैं उनमें ये कह रहे हैं कि कश्मीर को अभी मिला है कश्मीर मिलेगा इसके अलावा बारी है दिल्ली की कुछ ऐसी चीज़ें हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो पूरी तरह से अलगाववादियों के द्वारा भड़काए गए हैं आपको सबसे पहले तो इनको एक करना होगा या तो इनको आप ख़त्म करिए अब ये डायरेक्टली तो हो नहीं सकता क्योंकि हमारे यहाँ कश्मीर का मुद्दा हो चाहे राम मुद्दा हो चाहे कोई भी मुद्दा हो वो चुपचाप अगर आप डायरेक्टली देखिए तो ये हो चुका है कुल मिला के नतीजा चुनावों का चुनावी मुद्दे बनते हैं कुछ देर के लिए बातें उछाली जाती हैं उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं ये बात भी ऐसी है कुछ दिन के लिए हम कैंडल मार्च निकालेंगे ये निकालेंगे वो निकालेंगे तो हम जूते मारेंगे और हम कुछ भी नहीं करेंगे मोदी सरकार क्या क्या है उसके हाथ अगर आप राज्यसभा की बात करो लोकसभा की बात करो विपक्ष कभी साथ नहीं होता विपक्ष कभी चलने नहीं देता इवन जब भी कोई और गवर्नमेंट आती है तब भी नहीं होता है कंडीशन इतनी बुरी हो चुकी है कि ना हम चला सकते हैं उनका ना ये बिल्कुल सांप और छछुंदर की तरह हो चुका है ना हम निगल सकते ना हम उगल सकते तरीका एक ही है या तो पूरी